كيفاش يتهمنني هذه الاستطعام بين تسرى كيزو رأتا هم تراني هيا هنويكا أتوبوسي هم برنداني تركي اشتاق برنداني دعوة كتسينا اشتاق تاعك هذاك اللي تخبرك عن زول من اسم اسمها دوكا مفتاح شاركون 괜찮았어 즐거웠어 아우 그렇지 eles são tão fofos. ainda assim bem. Sim, é. Oh, bateu uma agonia. Oh. Posso me de aí embaixo? Eu vou jogar ao fechado. الشهر صدمة ولا نوريرة القيمتان اللي عندها عندها قمة القيمتان عندها مثلا صوت تشنو اللي داها لو نديرها يعني نسبة ذكاء يعني يقدانا آه لو لي باصانا صوت تشنو ليرة وعندي تيلي قيمة ذكاء فرض ذكاء Nefsi Nefsere Ha bu arada Ya şu gıbtina Allah yücek Mâlen ve шерка, шерки манго, смотри, мангало, ялана, наира, манки кизур звани ялана, игдана ло капшинама, зам тахфифи ялана, сари гифтин. Iş, daha da sayıda, daha da köşene. Mežovak Sandagram lira. Marovski vokzal. Leyne var bu. Dalım şehirden günden buraya. Düğüne kıyık fatıkdaki. Yani filmin برادر Sabiha ne dao. باحتمال يزور تقريبا يعني آخري بهمنة بدهم تخفيفتات من يمكن أفتح درس وش achei que que ela, né? شێکی پیاوانە أو شو دخل شان ساعات إذا تلفزيون اشتباه بكم كيش احتمال تلفز كان مزوج Ouvas de chegada. Olha as turquices, desenha. دور تسيبتي نسرة العم خصمتها كان اوا آه، آه، نقش كان لداوا شماري كان كان Hoje وسائل ماله يا قيمتي وسائل ماله كرانا ما أروح لك فلانا أو سلس تخوة تخفيف إخوات لتوار صدلي لرابط السيسر بوتا بصوت فنزالي ببخشة لا لا لا وانا كان الامش تجوز نزلنا كتير بها كتير بيها كتير كتير بالصوتين às vezes. eu mala. Ja jestem na kasie, Gisele mi pochwali, taka. Mhm. Poczytam kanał sobie pan zamiast. Minha fladła. Dinosaur Daniel. יש תכף ילדה או עצום. כולם כאילו ריאל וניו ואו גרמייר ואני היה. Mantı. Mantıyla yatırıkla. Sarı pardon. alacak emek mukalifti. Bu şampo 3 dolar zana la. Menza 5 lira. Buna 9 lira. Es Visiem pīsen, nu tak piļadāvā, fa, yani otāva sākēti, paletaki. Ladu sadu šestu noli rabutā, sadu šestu ieguli ranga kāni, amu lēg, yani kidan, lēg remzidan. Hmm. Hangi dikam neviste. Rodzaju pojami. Jaki dół. O makaron jeszcze proszę. Pasta. Oh, Little bit pink. tekniğe, dolmuş çeşinlere. Normal, sağlarım, sağlarım. Ini, teşekkür dalam seni Allah прекрасно. После массажа Lenin Unibreşken'de. Ela era de lá fora. السينما كيتي تا سوریش السينما كي تدان السينما السينمائي لنا طبقي وين انت بقي أخوانه مع عبد وتزوروا جوينة قرام عندي كان قمتي نشان أساس ركيدي سماء ما عرضنا بالليل نفس مشتيك شكرا أنا كم خوارت آه. atmosferă pastor. Ne hal și fac valile de mole răbun gomam na fac. Știam să luăm mai. Să ne să mai era. Să regle. İşte böyle. Döş. Gitmek var. فالو انا بعض شتێکی نازانم سشن بە تورکی لە سریان نووسراوە ئەوی ناخۆشە پێشی کوورە دەرم دەمەوەی هەڵگرم ئەوە تستی ئەیوانی شینیە قیمەتەکەشی بۆتە سیهش لیر لە هشتا شش لیرەوە Bunların Kur'an'da <laughs> ee, Narim Kur'an'da kam kuy? Narim Kur'an'da kim isterim? Tatminlo Sabah saymayın suya kaka. Nalakalia mazda kalır tek şu. Çok. Çok harika ki kıyafet verdiler. umas sporty, eras Adidas, muita confilha da Adidas, Bantin, Era é. é, uma fotografação. قمة بيانيا لم يبقى رائم عن جوجل ختمنا الأخرى مشيت هذيك اش مامية الستيلات صاوبي تاخد بيضاء ولكن شنو كي مزيان الآلة خدمت يما الشجرة خدمت يما السرير Thank you. tek alıp tek alalım. Ha. Gittim yaptım sağlıklı. Yarış kalmadı bu. Kübra Hanım, çarşı lirası. Hmm. Nasıl buraya gelirim? Güzel bir ma... Eğer bir ma kantaliyay. هي درين كله يعني أبويا ما عندوش لأن خمبرني <laughs> في غلام ناتو أنا في جيرو ظروف يعني روشتو أبويا طاقة مني Ranagranny. Zenginleş sağlık tırnaklarını alan tırnaklarını. Ses alıcı isteyelim. ساكمي نايلون ولا سيف بلير يلسي بايكي كي كان بعمل في مين مقرب تمش آه شهاد فاهم فرجة مكي يعني يلا تنفع فرجة مكي طبق الخوارة عندي غزا يشتا هذا كما كنت شرف ان شاء الله معي تصير طبق الخوارة الله يشكركم قسمة جنك يعني لا طبق الخوارة آه، أفعل من بابا كتسم بوبا كتم خواري يا وتعي لك انت هفتي طبقي خوارش عندي شربات زي من انا بنفيدو والله لا شر شربات Fabrikas Opus Gaia, Migros. Dal ovaj. Ovaška laneka. Spindala. U tu Buharija. أو شيء أو لاي لقى أو شيء أو لاي كافة كافة كيف خلد اليوم تنام معهم ليرة أقسم بزربانة كشي تعرف شي ليه ويجوا ديارة هراوة على ألدانا شاتر مصنوع إبن إنما آه صايد بروني واحد بروني واحد